Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Наполеона. Вот так вот выглядит костюмчик в запечатанном виде. Вот полностью как выглядит у нас костюм Наполеона. Это у нас на фотографии. Удобная упаковочка уже с ручкой можно спокойно нести, не имея дополнительного пакета. И Давайте посмотрим, отличается ли реальность от фотографии. В комплект у нас входит шпага, вот такая вот длинная пластмассовая шпага. Здесь она золотистая, можете посмотреть. Вот так вот выглядит шпага. В товаре у нас визитка нашего интернет-магазина Grand Star Start.ru. Далее в комплект входит у нас головной убор, шляпа. Посмотрите, а окантовка золотистая у нас по краю идет. Из замши сделан, искусственный замш такой, жесткий довольно, черный замш. На универсальный абсолютно на любую голову одевается, как для детей, так и для взрослых. В комплект входят белые штаны. Штаны на резинке тянутся, по краю у нас идут вставочки, как лампасы э, ярко-красного, бордового даже цвета. Тоже искусственный замш. Красные вставки из Вот такие вот штанишки. В комплекте еще шарфик идет. Вот такой белый атласный шарф. Ну, не такой длинный, но такой довольно широкий. и камзол. Вот такой вот ярко-синего цвета с золотистыми у нас уже э, окантовочками золотистой тесьмой идет. Э, синий темный цвет это искусственный э, бархат у нас идет. По краю у нас э, рукавчики красного цвета. И можете посмотреть, тесьма все блестит. Узоры здесь у нас вышиты, вышивка золотистая. Камзол на молнии расстегивается. Внутри у нас вставки из красного бархата. Можете посмотреть. Погоны. Вот такие вот ярко-золотистого цвета. Сзади камзол выглядит вот так. Просто ярко-синего цвета. Золотистая тесьма у нас. такой вот камзол. Вот так вот это выглядит. Ну, полностью набор, то есть головной убор, шарфик, камзол, штаны э, и шпага. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.